Умнее многих пешеходов. Целло. ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow. You're... huh? <laughs> oh my god. <laughs> <laughs> 小黑，小黑线，小黑。哦。 <laughs> 这，你别笑。 如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。DJ Ravioli, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Huh? <laughs> what? <laughs> 如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。嗯？What？Trying. Oh, oh. I... 哎呦我的妈！ Вырвать. Привет. 这狗进饭锅里了，都没人知道。你干啥呢你？别去！咱瞅瞅。啊啊啊！你别笑。 ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow. 有人。 <laughs> 嗷嗷嗷嗷嗷！ <laughs> 有人。龙卷风摧毁。哎呦，跟个兔子似的。 他们他们爬到去哪儿了？哎，好吃。 分布函数，对不对？这个累计分布函数呢，来就简称叫 CDF。 饮酒，点孤灯。 爱呀！ Bruh.